Nilipokwenda kwa mjomba, nilikutana na vilamu yangu, na kwa kweli tulipendana. Wazazi wetu walitukatalia tusioane ati kwa sababu yeni mtoto wa mjomba. Ndivyo ilivyokuwa vigumu kwetu kufunga ndoa. Nilipokwenda kwa mjomba, nilikutana na binamu yangu, na kwa kweli tulipendana. Wazazi wetu walitukatalia tusioane, hati kwa sababu yeye ni mtoto wa mjomba ndivyo ilivyokuwa vigumu kwetu kufunga ndoa. Nilipokwenda kwa mjomba, nilikutana na binamu yangu, na kwa kweli tulipendana, wazazi wetu walitukatalia tusioane, ati kwa sababu yeni mtoto wa mjomba. Ndivyo ilivyokuwa vigumu kwetu kufunga ndoa. Basi mwanangu, nakuomba usisikitike sana, tuliza roho, dunia hii ni pana sana kijana. Wazazi ninasema, ninasema nasononeka kwa vile msichana nilimpenda. Utampata wako mwingine pia utampenda. Mtoto mjomba kweli kuoana si vizuri. Oh. Wazazi nasema, nasema nasononeka kwa vile vijana vijana nilimpenda. Basi mwanangu, nakuomba usikitike sana, tuliza roho, dunia hii ni pana sana kijana. Wazazi ninasema nasema nasononeka kwa vile msichana vijana nilimpenda, utampata wako mingi pia utampenda mtoto wa mjomba, kweli kuoa nasi vizulio. Wazazi ninasema, ninasema nasononeka kwa vile msichana kijana nilimpenda. Wazazi ninasema, ninasema nasononeka kwa vile msichana kijana nilimpenda.